La idea és eh, mm, posar a la institució eh, a l'alçada de, dels reptes actuals eh, en un context de, de crisi, de creixent desigualtat social, on es produeixen més possibles situacions de vulneració de drets humans i que els eh, propis eh, treballadors que, que, que, que han d'interlocutar amb la ciutadania doncs, eh, tinguin elements, tinguin, tinguin la formació suficient